Czy znasz znajomych swego dziecka? Idę, już idę. No nie ma jej, mówiła, że idzie do ciebie. No tak, miała iść do mnie, tylko pewnie poszła jeszcze do... Do kogo? do tego swojego nowego internetowego znajomego. Nowego? To ty go znasz? No nie, to całkiem nowa sprawa. Podobno mieszka gdzieś tu blisko. Znaczy gdzie? Na Grodzkiej. Idziemy. Pokażesz mi, gdzie to jest. Ale proszę pani!